Всех рады видеть снова на своем канале Профинг Хобби. Сегодня на видео одна из самых популярных и продаваемых лестниц, а самое главное удобных, К002. Данная лесенка примечательна тем, что она Г-образная. Монтаж лестницы К002 достаточно легок он не составит никаких проблем при сборке. Самое главное, читайте паспорт, который вложен в лесенку и просматривайте нашу видеоинструкцию. Окончательную затяжку резьбовых соединений саморезов производить после полной сборки лестницы. И небольшое примечание. Увеличение высоты подъема лестницы достигается добавлением подиума. Точная подгонка подъема по высоте за счет размера верхнего шага. Вот и закончили сборку лестницы. Один человек с ней вполне нормально справился, но мы рекомендуем сборку делать двумя людьми. Это будет просто для вас удобно и менее дискомфортно. Все, ждем лайки, подписки, комментарии, спрашивайте, узнавайте. Мы будем рады. Всего доброго, всем до скорых встреч.